Jangan lupa subscribe, like, komen, and share ya guys. Yeah, the Elele manu tili tili teu Aru tili tili teu Napaleo duduk termanung di pematang san Elele Elele manu tili tili teo, Aru tili tili teu Napaleo duduk termanung di pematang san hatiku jangan duduk di sawah ingatnya duduk di rantau orang Elele, elele manu tili tili teo Aduh tili tili teo Napoleon duduk termanung di pematang sang Oke, Waktu dulu makan sepiring Rokok sebatang doeng sama saya. Elele, elele manu tili tili teo Aduh tili tili teo Napoleo duduk termanung di pematang sa Elele, elele manu tili teo Aduh tili tili teo Napoleo duduk termanung di pematang sa kok tanah bau-bau Rintik hujan duduk di sawah Ingatnya duduk di rantau Elele, elele manu tili tili teo Aduh tili tili teo Napoleo duduk termanung di pematang sa Elele, elele manu tili tili teo Aduh tili tili teo Napoleo duduk termanung di pematang sa bau bau Waktu dulu makan sepiring rokok sebatang joing semasa Elele, elele manu tili tili teo Aduh tili tili teo napa Leo duduk termanung di pematang sa Elele, elele Duduk termanung di pematang sah sepiring rokok sebatang join sama-sama. Ada manu manu bulu merah angkat leko tanah bau-bau Waktu dulu makan sepiring rokok sebatang join sama sang